Aizue, ba ongitorri berriro. Eta orain ikusi dozuen ja, beste eszenario bat antolatu dugu hemen. Gaur hemen dikatera behar zari danok, onelako batekin. De balde. Hai? Ja. mundial. Mundial etxera ez, ez, ez da dian hor joan, honen lagori gabe. Boligrafo bat, multifunzion. Laster itzaldia ipaso emango diegu, ez Eta orain egingo duguna da labur, labur. Eize, sarean. Eta bie, elkartzen duen federazioaren aurkezpen publikoa. Gogoratuko dozue, batzuk anegonginan ginean eta, 2008ko apirilean, hor bueltan, donostian lehenengo amagoa egin gendula. Eta hor ja, gure eh, elkarrekin egiten ari ginen bidearen berri ematen hasi ginen. Bueno, gaur, bagatoz, logo eta guzti. Estan gutxi. Ze izan nahi duen gauza batek, ezta? izena behar omendu, du, Euskaldunok hori sarritan esaten dugu, Eize, herri ikastetxetako zuzendaritza elkarte federazio berria. Aur eta lehen eskuntzako zuzendaritza taldeak elkartzen dituen, sarean elkartea eta bigarren eskuntzako zuzendariak elkartzen dituen bi elkartea, urte luzeetan eskuzesku elkarrekin lanean ari gara. Bi elkarteok, etengabeko elkarlan honek beste urrats bat aurrera emateko prozesuari hasiera ematera animatu gintuen, hau da, Euskal Eskola Publikoko zuzendari, zuzendaritza eta hezkuntza komunitatea kordezkatuko dituen elkarte berri baten sorrera abiaraztea. Gogoan izango dozue, Donostian 2016ko eh, apirilaren hogeta batean, ospatu genituen hezkuntza jardunaldietan, eize eta eizeren berri, eman genizuela lehen aldiz. Ordutik gaur arte, urratsak ematen diar dugu egitasmo partekatu hau, kausatzeko aleginetan. Elkarte berria bidean dago eta federazio izaera izango du. Honela, bai zarean eta baita bi elkarteak bere izaera propioari eutxiko diote. Gure bi elkarteak ez dira dezagertzen beste baten mesedetan ez horixe. Hemendik aurrera, bi hauetaz gain, eize elkartea izango dugu baita ere Euskal Eskola Publikoaren alde egin eta ekiteko. Eizek, zuzendari eta zuzendaritza talde hon ordezkarik, ordezkaria garen hon irudi bakarra proiektatuko du eta ahots bakarrarekin hitz egingo du. Legegintzaldi berri baten atarian, eize, estenario horretan ere, kokatu nahi dugu Euskal Eskola Publikoaren presentzia indartuz. Eskola Publikoa eskuntza sistemaren ardatza izan behar dala sinestuta gaude. Eta honek gure eskolak ahalduntze prozesuan jartzera behartzen gaitu. Elburu horri begira lanean aritzeko konpromisoa hartzen dugu. Horain aurkestuko dizueguna guretzat apostu estrategikoa da. Eta denok ala sinestea eta bizitzea gustatuko litzaiguke. Lana handia izango da eta lan honetarako guztion laguntza beharko dugu. Inor ez dago soberan, denok gara beharrezkoak Euskal Eskola Publikoaren hobekuntzan. Eize honetara dator. Sarrerako laburpen hau josuk ondo adierazi duen bezala, ondoren helburu batzuk Eh, definitzera behartzen gaitu, konpromisoa hartzea helbururi gabe, ba bueno, konpromiso utxala gelditu daitek, ezta. Elkarteen federazio honen xedea, Euskal Autonomi Erkideoko aurre eta lehen eskuntzako eta bigarren eskuntzako ikastetxe publikoen eskuntza zerbitzuaren etengabeko hobekuntza bultzatzea da, arestian aipatu dugunez. Onon bestez, ondoko helburu nagusiak hartuko ditu kontuan. Bat, eskola publikoa defendatu gizarte koesioaren eta aukera berdintasunaren berme gisa. Ondoren, gehiengoaren interesekoak izan daitezkeen gaien inguruko eztabaida eta formazioa bultzatu. Zuzendaritza zeregina hobetzeko, eguneratzeko eta kontuan hartua izateko ekimenak sustatu. Arlo pedagogikoan, antolakuntzan eta kudeaketan ikastetxeen autonomia defendatu eta garatu. Zuzendaritza taldearen profesionalizazioa eta izen ona bultzatu eta aitortua izan dadila. Ezkuntzaren eskaintza hobetu, ahalmen teknologikoa eguneratu eta zabaldu eta oroar, ezkuntza publikoaren kalitatea hobetu. Ikastetxeen arteko harremanak sortu, daudenak indartu eta edatu, eta sistemak dituen baliabide estrukturaletan eta gure elkarteak garatuko dituen besteetan oinarritu. Amaitzeko, zuzendaritzak ordezkatu administrazioaren aurrean, naiz hezkuntza elkarten edo elkarte profesionalen edo bestelakoen aurrean. Eta zortzigarrengo horren ondoren, bederatzen garrengo tazito bat ere badago, Eta gu hemen gaur, zorkuntza eh, batetaz hitz egiten ari balin bagera da, zorkuntza hau desagertzeko sortua dala. Ze, horrek esan nahiko baitu, agintariak eta helburuak beteak izango dituztela eta aitortuak izango dituztela. Hoxe dira gure helburuk. Sortu desagertzeko, baina bitartean ekin. Hemendik eta ekainera badugu lana eizek badu lana. Datozen, bi ikasturteetarako eize gidatuko duen zuzendaritza taldea jadanik osatuta dago eta zuen aurrean gaur aurkezten gara ezagutzen gaituzue. Irantzu, Inigo, Sabina, Maite, Ines, Jorge, Xabi, falta dira Jon, Igone eta Nineu, Josu bi eta zarean elkarteetan ematen ari garen urratzen barri, baita be, zabaltzeko kompromiso hartzen dugu. Gaur zuen aurrean, eize logoa gizarteratzen dugu baita be. Bai, arrotza ez da gure artean. Batzuk bie eta sarean bai, lekutzen dituzte, orain eize lekutzeko aleginak egingo dugu. Elkarte berriaren estatutuak erregistroan daude, eta ondobidean otsailaren amaierarako eizek bere zifa izango du. Eta baita be, aurki, bueno aurki, bai denpor askar pasatzen da, baina egingo ditugun jardunaldi berrietan, ziurrenez, asamblada bat deituko dugu, bateko eta besteko baskideekin batera, eizeri aurre pausuak, aurre bideak eman alizateko. Azken hilabetetan egindako ibilbidearen barri, eman dizuegu, eta baita eize elkarte berriaren helburuen berri ere. Eize gorpusten jarraitzeko konpromiso hartzen dugu gaur hemen irugarren topaketa digitaletan zuen guztion aurrean. Espero dugu zuek ere proiektu berri honen bidelagun izango zaretela. Ezkerrik asko guztioi eta ez astu, ez joan etxera poligrafori gabe. Ezkerrik asko. eta ja, oin beste gauza batera.